फ्रेंड्स uh, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक वायरस डिजाइन कर सकते हैं और एक छोटा सा कोड लिख करके और वायरस डिजाइन करेंगे तो चलिए ये देखते हैं शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है नोटपैड को आप ओपन कर लीजिए ठीक है यहाँ से नोटपैड ओपन कर लीजिए और ये देखिए मैंने ये कोड लिखा हुआ है आप भी यही कोड लिख सकते हैं यहाँ पर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वाना कराई रानसम आप इसको हटा सकते हैं ठीक है और यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं लाइक uh, कोई सिंबल या इस तरह की चीजें आप दे सकते हैं लाइक इस तरह से ठीक है और uh, ये लाइक इस तरह से आप दे दीजिए और इसे डबल एटेड कोर्स में आपको रखना है ठीक है और अब इसको सेव करना है तो यहां से सेव एज पे चलता हूं और यहां से डेस्कटॉप पे चलता हूं और डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहां पर इसको सेव करना है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ वायरस ये वायरस ही है और आपको एक्सटेंशन क्या देना है यहाँ पे लिखना है डॉट एस आपको सिर्फ यही एक्सटेंशन देना है और अब इसको सेव करने की बारी है तो यहां पर चल करके और इसको अब सेव करना है तो देखिए आप इस मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं ठीक है आप इसे जहां भी सेव करें तो ये डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया अब ये वायरस यहां पर आ चुका है अब होगा क्या कि गलती से कोई इस पे क्लिक कर देगा जैसे लाइक मैंने क्लिक कर दिया इस पे तो अब ये आएगा ऐसे ठीक है और अब ये क्लोज नहीं होगा चाहे आप कितना भी क्लिक कर लें ये क्लोज होगा ही नहीं यहां पर भी क्लिक कीजिए ये क्लोज नहीं होने वाला है प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करेगा और ये बंद नहीं होगा तो बहुत परेशानी बढ़ जाती है इस कंडीशन में तो ये एक्चुअली हाँ, एक हार्मलेस वायरस है आप रिफ्रेश भी करेंगे तो भी ये हटेगा नहीं और फिर इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो भी ये क्लोज नहीं होने वाला है ठीक है तो अब ये क्लोज कैसे होगा अब वायरस तो बन गया लेकिन अब इसको बंद भी तो करना है तो बंद कैसे होगा ये तो बंद करने के लिए आपको कहां जाना है टास्क मैनेजर में जाना है तो यहां से मैं टास्क मैनेजर में चलता हूं ये जो टास्क मैनेजर आपको दिख रहा है यहां पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सर्च करना है विंडोज पर इसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आप देखिए ये क्लोज नहीं होगा और यहां से अगर आप इसको डिलीट भी कर देते हैं लाइक मैं इसको डिलीट कर देता हूं तो ये देखिए डिलीट हो गया लेकिन अभी ये क्लोज नहीं होगा परेशानी बढ़ जाएगी तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है हमें यहाँ पर सर्च करना है Microsoft Windows based script host और यहाँ पर जाकर के आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एंड टास्क कर देना है ये एंड टास्क आपको दिख रहा होगा यहां पर आपको एंड टास्क पे क्लिक कर देना है बस ये वायरस गायब खत्म ठीक है और अब आप आराम से काम कर सकते हैं तो इस तरह से ये वायरस आप डिजाइन कर सकते हैं ये एक वायरस है और ये एक हार्मलेस वायरस है आई होप की वीडियो अच्छी लगेगी इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें thank you for watching this